够了。 Francisco Moreno, hindi pa dito nakasulat yung ginawa niya para sa inyo. Ganyan klaseng pinuno ang ating magiging pamuno ng Republika ng Pilipinas. Sino may gusto na nasibo? Kahawakan niyo ito. Huwag niyong iwawala. Dahil, huwag mong iwawala yan. Ang ginawa sa Maynila, gagawin natin sa Cebu ginawa sa Maynila, gagawin natin sa buong Pilipinas. Ang mayor ng Maynila, magiging Pangulo na ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Rosin. Bakit ninyo iboboto ng mga senador? Dahil bago kasi. Sabihin ninyo, bago kasi. Ba, banita, gu, gutok, ka, kastrisyones, si, sison. Bakit ninyo iboboto ng mga senador? Bago kasi. Ako po si Jopet Season, number 5-6 sa balota. Paglalaban ko ang barangay, ang pagpapalawig ng kalaman legal, at ang pabahay. Kapag nasa katwiran, ipaglaban natin Jopet Season para Senador. Maraming maraming salamat sa inyo. Priyanong! inyo pong ipapakilala sa inyo ay isang guro, isang nurse, at isang midwife. Ang mabuting balita sa Senado, numero 6 sa balata, Senator Carl Balita. Magandang hapon, kumusta kayo? Okay ba kayo dyan? Pwede po mga pumalakpak na may kasamang hiyan! Pansin natin yung bed music, may ilalakas pa ba yan? Pwede may ilalakas pa yan? Para ipakita ang pagmamahal kay Isko Moreno? Ah, palakpakan na may kasamang sigawan! Okay, gusto ko marinig mga lalaki lang. Tingnan natin, okay na po yung bed music. Okay, pwede marinig mga lalaki lang. Ready? Pag bilang po ng tatlo, lalaki lang. Okay, ready mga lalaki? One, two, three! Papalingan natin ng mga babae. One, two, three! Lakas talaga. Pakinggan natin ang LGBT. Baka may mga LGBT. One, two, three, go! Okay. Ayun, oh. Ganda nun. Oh, di ba yung ano, nakita mo yung isa din, oh? Oh. Okay. Kami po ba ay pwede mag-apply ng trabaho sa inyo? Pwede po ba mag-apply bilang senador ninyo? Ang una kong tanong, pag kayo po ba ay pipili ng senador, anong pipiliin nyo? Luma o bago? Ha? Sarap rin marinig. Luma o bago? Sabi nga natin, bago kasi. Sabihin nyo nga. Ano yung ba? Balita. Ano yung ba? Yung gutom. Ano yung gum? Ang kastrisyones. Tapos yung si Sisa. Boboto niyo ba kami? Bakit? Bago kasi. Gagalingan ba namin? Bakit? Mahal niyo ba kami? Kasi? Maraming salamat po. Ang ganda ng energy dito. Sobrang lakas ng energy. Pakiramdam namin, ano na, panalo na kami dito pa lang eh. Tatanong ko sa inyong lahat, nakakita na ba kayo ng tumatakbong presidente na ganito kalapit sa inyo? Nakakita na, hindi ba? First time nyo makakita? Mukha ko ba yung susunod na Pangulo? Magaling ba siya? Nakakita na ba kayo ng Vice President na ganito kalapit? Nakakita na ba kayo ng mga senador na ganito kalapit? Naboto niyo ba kami? Sasuportahan niyo ba kami? Oh, ang prayer ako sa inyo, taas ang kamay ng naniniwala. Sandali <laughs> taas ang kamay ng naniniwala may problema tayo sa edukasyon. Masaya ba kayo na panoorin na ganyan na lang mag-aaral ng mga bata ngayon? Ang teachers pa, masaya ba yung mga guro? Ano ganyan na sila magturo? Palagay niyo ba natututo sila kagaya ng dati? Gusto nyo ba sila bumalik sa eskwelahan? Mga kababayan, si Dr. Karen Balita po, ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Gusto niyo bang magkaroon ng guro at doktor ng edukasyon sa Senado? Tanggap na ba ako? Oh, meron bang kasunod dyan? Taas ang kamay na magsasabing may problema tayo sa kalusugan. Dito ba sa Cebu? Sa Cebu, libre pa-hospital. Libre ba ang gamot? Libre ba ang laboratorio? Dito ba sa Cebu, bawal magkasakit? Bawal, magastos! Mga kababayan, si Dr. Carl Balita po, ang kauna-unahang nurse at midwife na tumatakbo bilang senador. Pwede po ba magkaroon ng nurse at midwife sa Senado? Pasado na ako? Sabi nyo naman sandali, Kanina teacher ka, ngayon nurse ka, ngayon naman midwife ka. Pasensya na po, napakahilig ko po mag-aral. Tatlo po ang lisensya ko, dalawa po ang doctoral degree ko. Para kwalipikado naman. Tanggap na ako? Okay, pangatlo, tapos na ako sa kalusugan. Pero alam niyo ba, sasabihin ko sa inyo, si Yorme ang may pinakamagandang plataforma sa kalusugan. Gusto niyo ng pruweba? Gusto niyo ng pruweba? Sino ba ang kinuha niyang Vice President? Politiko o doktor? Ano pangalan ng Vice President niya? Sino dito ang nanonood kay Doc Willie? Sino dito ang nagmamahal kay Doc Willie? Mga kababayan, pag tayo may problema, tumatakbo tayo kay Doc Willie. Ngayon, si Doc Willie ang nangangailangan ng tulong natin. Taas ang kamay ng susuporta kay Doc Willie, oh! Kilala niyo rin si Dr. Aliza, Dr. Elisa, pag ka dito, palakpakan nyo, Dr. Elisa, oh! Di ba ang ganda ni Dr. Elisa? Sabi mo, I love you, Dr. Lisa. Sabay-sabay, I love you, Dr. Lisa. Okay, alam nyo, okay. Ganon, si, si Yorme na pinakamagandang plataforma sa kalusugan. Ay, may kilala akong batang basurero. O makinig kayo sa storya, batang basurero. Kumakain ang tira ng ibang tao. Alam mo itong batang ito, nagpadyak. Padyak boy. Pero nung nakanak-anak sa buhay, si Norme, abay pumunta sa Harvard. nag sa Harvard, nag sa Oxford, nag sa UP. Ngayon, tanong ko, importante ba kay Norme ang edukasyon? Handa ba siya para maging pangulo natin? Mga kababayan, kalusugan, karunungan, hindi na rin sasali. Gumagalaw na lang yung mata ni Yorme, kinikilig na kayo. Paano na lang pag nagsalita yan? Taas ang kamay ng walang pera! Taas ang kamay ng maraming utang! Taas ang kamay ng wala lang ang pera, marami pang utang! Taas ang kamay ng gustong magnegosyo! Mga kababayan, si Carl Balita po ang tinawag sa aking pangalan ay Entre Pinoy Guru. Bakit? Ako po ang tumutulong 20 taon sa maliliit na mga negosyante sa ating programa sa ABS-CBN. Ngayon, pakisabi na nyo, karunungan. Lahat, karunungan. Kalusugan. Kabuhayan. Importante ba yung tatlong yun sa inyo? ay nag-a-apply ako. Yun ang plataforma ko. Tanggap na ba ako? Ano pangalan ko? Harold Balita. Pakisabi. Di ba yung balita? Paborito to ng mga marites. Sabi ng mga marites, Mare, anong balita? Ngayon, pag tinanong kayo bukas, mamaya, Mare, anong balita? Ano sasabihin nyo? Si Carl? Balita. Anong number ko? Number? Si Doc Willie, number 16. Anong number ni Doc Willie? So pagkatalik yung Kakuwiling number 6, diretso kay Carbalita number 6. Ano bang number ni Yormen? Number 3. Ano number ni Yormen? Ano number ni 6. Ano number ni Carbalita? 5-6. Ano ang number na namimigay ng mabak dyan ka sa Misiones? 30. Ano naman ang waistline ng babae mo Muslim? 32. Tutulungan niyo po ba kami? Taas ang kamay maraming problema sa buhay. Pwede ba ako magbigay ng advice sa inyo bago natin tawagin si Doc Willie? Pwede ako magbigay ng advice? O pakinggan niyo muna, tahimik muna kayo. Gusto ko tahimik lahat. Magbibigay ako ng importanteng advice. O itong advice ko. Ang kailangan mo Iba'y ng loob Kung mayroong pagsubok man Nasa napalakpakan ko. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasabi Kailangan! Mga kababayan, lahat tayo meron pang pangarap. Tama? Meron pa ba tayong pag-asa? Tama? Ang pangarap mo ay makakanta. Everybody sing! Maraming maraming salamat po. Ako po si Carl Balita, number 6 sa Senado. Mabuhay ang mga taga-Cebu. Sino ang presidente ng mga taga-Cebu? Sino ang Vice President ng mga taga Cebu? Maraming maraming salamat po. God first, mabuhay po kayo lahat. Thank you very much. Hoy, mababa marites! Grabe ya, ah. oy, kanina sa lipon, kwarta naman kanina po. Day na kalintan, karbalita, mga higa kanunay ang inyong adlaw, good vibes, tungod kay maayong balita, mga igala. Numero 6 sa baluta, kinahanglan nato sa Senado, mga igala. Palakpakan po natin number 6 sa baluta, Senator Carl Balita. Mga kababayan, ang darating na halalan ay kailan po? May Paano ang 9? Ang sabi nila sa swertehin ang boboto sa Mayo ang 9. 3 plus 6. 9. Number 3, Isko Moreno Tomagoso. At ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, numero 6, Doc Willie O. napanood niyo ako dati sa ABS-CBN. Salamat Doc. Ngayon sa Facebook natin, si Doc Liza. Alam niyo, kaya tayo tumakbo kasi madalas din ako pumunta sa Cebu, sa Lapu-Lapu City. Marami talagang mahihirap dito sa atin. Nakita ko ang daming may kailangan ng mga gamutan, maintenance, operasyon. Alam ko, kulang kayo sa hospital din dito kailangan may magandang public hospital kasi ang mahal-mahal ng private dito. Kaya po ako tumatakbo, 27 years na kaming doktor at sa 27 years, libre na lahat ng gamutan ko sa ating kababayan. Wala po ako sinisingil kahit kanino. Kaya po ako sumama kay Isko Moreno. Limang araw na lang, boboto na tayo sa May 9. Kung, kung gusto niyo na gumanda ang ating buhay. Lalo na, marami kaming plano ni Mayor Isko. Plano namin magtayo ng labing pitong regional hospitals para sa inyo. Para magbigyan namin ng libreng gamutan ng ating mga nanay, mga tatay, libreng maintenance na gamot, libreng operasyon. Alam niyo naman, Dr. Ako, yun lang po ang goal natin. Sa mga nakikinig sa amin sa Facebook, alam nyo, hindi ako politiko, talagang ginagawa ko to para lang makatulong sa inyo. At kung ano man magiging budget natin bilang Vice President, lahat-lahat itutulong natin sa inyo, lalo na dito sa Cebu. Kasi alam ko, ang dami talaga naghihirap sa amin dito. Si Mayor Isko Moreno, ang dami na niyang nagawa sa Maynila na gusto niya gawin sa buong Pilipinas. Sa Maynila, nagtayo siya ng mga bagong ospital, bagong eskwelahan, mga magagandang pabahay. Ang senior citizen sa Manila may 500 pesos kada buwan. Pag birthday, may birthday cake, may 800 pesos pa. Ang mga senior citizen may ensure na lakas, libre. Alam nyo, mahal yun. Ang mga estudyante, lahat ng mag-aaral, may 1,000 kada buwan, may libreng tablet, yung computer, at may libreng 20 gigs ng internet. Kaya ang dami namin pinaplano ng maganda para sa inyo. Alam niyo po, pag hindi pa kayo nakaka-design, hindi pa kayo nakaka-desisyon sa mainland, nag-iiusa po ang grupo namin. Nandito na kami lahat. Apat na senador, vice president, and president. Sana po, ikwento natin sa ating mga ah, kapatid, kamag-anak, kaibigan. Naniniwala ako yung amin ang pinakamagandang plataforma na talagang tutulong sa inyo. Mga nanay, mga tatay, huwag mo kayong bumulahin. Talagang ginagawa natin ito para umangat lang ang buhay ninyo. Kung kami lang ay okay na kami. Kaya lang alam ko marami nang naghihirap. Kaya sana po, sa May 9, boto natin Isko Moreno for President. Number 3. Doc Willie O for Vice President. Number 6. ating apat na senador, Carl Balita. Number 6. Samira Guto, 32. Jopet Sison, 56. At John Castriciones, number 30. Maraming maraming salamat po, mahal na mahal binibigyan nyo kami ng tsansa maglingkod sa inyo sa mas malaking paraan. God bless po. Dagang salamat sa Piliong ang atong umaabot na Vice Presidente na kinahanglan na tiling politiko labi na karong panahon sa pandemya mga higala, eksperto sama ni Dr. Piliong mga kaigsunan kahibaw mo, ubay-ubay din eh paluhan ni Dr. Piliong mga higala. Lumirisay sa baluta, umaanok na Vice Presidente Don William mga higala. Kay na maglahan, sa din manito, haan palaila, ha, o kami palaili, magpailaili, usan na konsilal, musingkit lang unang ta, kasi mabilis kayong nakapagtayo agad ng mga bahay na nasunod kayo. Uh, ah, kasi ako dahil uh, nakabalik kami dito. Alam nyo ba, dapat ang event namin, ang event namin ha, ito, real talk tayo, real talk dito. Alam nyo ba, ang event namin, dapat sa Cebu City lang, doon sa may, uh, ah, parang may yata sila mamaya. Pero, sabi ko, ibalik ninyo ako sa mga bahin. ko makita ulit yung parang kundo sa Cebu. Ano bakit? Eh? Dito, ako datong ako. Amuhin niyo na kami ko. Ganyan din ang amoy ko dati. Parang Kita ninyo, ganito ang gusto kong lagi meeting. Alam mo bakit? Ito ang tunay na sitwasyon ng ordinaryong pamilya Pilipino. Kaya nga rin lang eh. Parang sinihan lang. Tignan ninyo. Ito, orkestra. Ayun, balcony. I love you, Subo! I love you! Ah, ngayon, ayoko nang sayangin ng oras. Dahil tatakbo naman kami doon talaga sa isang rally namin. Pero maraming salamat. Ha, ah, maraming salamat. Kahit na kagabi lang ang abiso, nagpunta pa rin kayo dito. Talagang don't paano? organic. Talagang organic. No? Diyan lang, sa tabi-tabi. Katulad ng pangako namin. Diba ang pangako namin sa inyo? Kami ang pupunta sa inyo. Hindi kayo ang pupunta sa amin. At nais ko, you oh. know, nais ko lang pasalamatan. Ito ang dalawa nating uh, kusira. Kusira si Abadiano Romara. natin Ines Cabellana, mga kagawad, Sekretary Treasurer, at tanod na walang sweldo. Naka, kawawa mga mga tanod. Palakpakan niyo mga tanod! Nakihirap niya sa aming barangay. Mga kababayan, tinanong kayo ni Carl, wala kayong pera. Wala kayong araw-araw kami squatter, pero kasosyo kami sa Meralco. May amin kami ng Meralco. Negoyete kami, 1112. Wato sawa. Tambayan. Ang hirap pati mahirap, ano? Salamat sa nanay ko. Salamat sa nanay ko. Nagkasama. Nagkasama taga Samar, pumunta ng Maynila. Salamat sa tatay ko. Taga Tiki, pumunta ng Maynila. Iniraos ako, nakaraos kami, kahit kami squatter, hindi sumuko ang nanay at tatay ko, ito ako sa harapan nila. Kaya yung sinasabi nila, totoo po yun. Ako, Tagalog na Tagalog, pag maririnig ninyo, Tagalog na Tagalog, di ba? Pero 100% ang nananatay sa akin ay Bisaya. Mariwara ay ang tingin nyo. Kaya pag yung mga kapitbahay ko naman, nasa Buwano sa Tutong, ang lagat madalas ko marinig, eh pagka na na, madalas ko marinig sa kanila. Ayaw na na, ano ka Ilang araw na lang. Malapit na ang pangungkong. Lilipuli na ang mga hindi malilista, hindi maliligtas. Ililista niyo ba kami? Mga kababayan, tingnan ninyo, kayo ba dito mahigit sa taon na? Wala pa kayong binoto iba eh. Pare-pareho ko eh. Tingnan ninyo. O, oh, real talk tayo, real talk. Tingnan ninyo. Tuwing presidential election, sino magkalaban? Pula. Dilaw. Ay, yellow pink. O sige, para tayo yung maniwala ng pink, yellow na lang. Pero, 1986, nagka-revolusyon. Nangako sila ng pagbabago, 1986 pa. Saan napunta ang hirap ng taong bayan na sumama sa revolusyon para alisin ang dikanonya? Kamusta kayo after 39 years? Tingnan ninyo, sa totoo, ang tao hindi nagkulang. Bakit? Binoto natin sila. O, oh, huli natin binoto. Pula. Ilang taon? 21 years. Mga pula na muno. Maaaring may ginawang mabuti. Ayan ha, patas ang usapan natin ha. Maaaring may ginawang mabuti. O maaaring may kulang din. Pero hindi pwedeng itanggi. Binigyan natin sila ng pagkakataon, ayusin ang buhay natin. Tama ba eh? O, doon tayo sa kalaban ng pula. Yung Binoto rin natin sila. Ilan taon? Labing walang taon. Maaari may ginawang kabuti. O maaari may kulang din. Pero hindi pwede kami binigyan natin sila ng pagkakataon 18 years ng buhay natin. Cebuano, magaling mga isa 21 plus 18. 39 years. After 39 years, umikot ang buhay natin sa kanila. Kamusta na kayo? No. i-recovery ng buhay natin. Magsisikap tayo, lalaos natin, itatawid natin. Pero ayaw na natin ng away ng pula at dilaw. Gusto nyo, tulungan natin. Samahan ninyo ako sa Mayo 9. Oh, tingnan nyo, may awan Diyos, may awan Diyos sa tulong ninyo, sa tulong ninyo, pinalag tayo, Anong gobyerno ang aasayo sa akin? Simpleng gobyerno. Simple. Sa sobrang simple, hindi na ako mag-iisip. O tingnan ninyo ha, tingnan ninyo kapag kapakinapakinabang sa inyo, ano muna kong gagawin? Murang bilihin. Murang kuryente. Murang gasolina. Trabaho. Bahay. Eskwelahan. Ospital. O wala na, tapos na. Ulihan na. Tama ba? Tama! Tanong, sino makikinabang doon? Exactly. Kasi, mahirap, maging mahirap. Yung ikaw, squatter, galing ka sa trabaho, hindi mo alam kung pag-uwi mo, yung bahay mo nakatusok pa. Bakit? Yung lupa, hindi iyo. Yung magbabayad din ng kuryente, dumarating na ko, Hinahagisan mo ng ano, para umalis. Ganon kahirap ang buhay ng tao. Kaya ako, simpleng gobyerno lang. Tao! Tao naman! Tao naman ang mamuna sa pamalan. Hindi kayo yayaman sa akin. Hindi ako loto outlet. Pero, ang kaya kong gawin, itaas ang antas ng pamumuhay ng tao. Maiba naman. Cebuano, sasamahan niyo ba kami ni Doc Willing? Hmm. Ramis? Baka chinacharot ko lang ako, ha? Ah. Ramis? Taas kaya na kami susuporta na sabon? Talaga? Lahat kayo? Taas na kamay, taas na kamay, taas na kamay. Taas na kamay. Okay. Promise? Next man? Pamatay man siya? Hoy, si Wana. Aasa ako sa inyo. Papabayaran ko todo sa Cebu. Talaga ha? Sisingilin ko kayo. So tutulungan nyo kami. Ngayon, ang tanong ko, gusto nyo bang manalo? Ah! Eh kasi, yung tutulungan ninyo, itong batang ito, mahirap ang laban ko. Ba, mabigat ang laban ko, dihadong-dihadong ko. Sa totoo lang, mabigat ang laban ko kasi mga kalaban ko puro special dyan. Special ba? Eh, anak pinagpala, may pinagpala. wala lahi, mga German Shepherd. Ako ano, Askang. Pero mag-ingat sila sa akin. Hindi ako makunado. May rabies ako. Grrr. Good job! ba? Oo, oh, sino yung manalo? Ito gagawin natin. Meron ba kayong kamag-anak? Yeah! Kaibigan? Yeah! Kaklase? Yeah! Jowa? Wala? Wala? Patay na? <laughs> Patay na si Jowa. Oh. Meron ba kayong mga kapitbahay? Yeah! Yung kapitbahay ng pakialamera? Yeah! Okay? Kung, kung kapitbahay mo, may kapitbahay mo pag dumadaan sa... Hindi pa kaya na meron mong kapitbahay? Pag dumadaan sa bahay mo, nakagano'n. Kasi nakita niya, yung poster sa bahay mo, hindi niya kandidato. Nakakaaway. Affected. Akala mo naman, kilala siya ng kandidato niya. Kapag tapos ang eleksyon, yung mga mga partida, pag tapos ang alalan, sino-sino lang ang papartihan, Mindanao. Tama ba? Hindi ka na tayo sa gano'n. Oo, oh, tulog ako. Oh. gagawin natin para tayo manalo. Lahat ng kamag-anak ninyo, i-text nyo na. Text nyo na. Text nyo lahat sila. Kausapin niya. Tapos yung kapitbahay mo, yung kapitbahay mo, halimbawa, pula yung boboto, huwag mo kawain. Kausapin mo naman din, sabi mo sa kanya, tigilan na natin kasi pag nanalo yung pula, aawayin niya ng dilaw. Hindi yan patatahimikin ng dilaw. O pag yung kapitbahay mo naman, dilawag yung boboto, huwag mo kawain. Kamustahin mo, kausapin mo, sabi mo sa kanya, po na lang. Bakit? Walang away. Kasi yung dilaw, pag nanalo, din kanino? Sa mga pula. Magiganti kanino? Kay Duterte. Away na naman. Dito tayo ni Isko, chill-chill lang. Bakit kaya ko magbigay ng peace of mind? Wala akong pag-iigat bakit? Wala kang kaaway. Eh. Tama ba? Yung pula at dilaw, kakompetensya ko. Pero hindi ko sila kaaway. Tama nga rin? Wala akong babawiin. Bakit? Galing ako sa basurahan, ano babawiin ko? Tama ba? Sa lahat ng mahirap, kami pinakasosyal. Oo, oh, alam niyo ba rin? Mahirap kami, squatter kami, ha? Ang ulam namin araw-araw, chicken jowl. Oh! Chicken jowl sa umaga. Chicken jowl sa tanghali. Chicken jowl sa gabi. Lahat ng chicken jowl ng Jollibee. Yung kinain nyo alam. Yung tira-tira. pero, nakaraos kami. O wala kang babawin. So walang awayan, walang higantihan, walang mawian. Peace of mind lang sa bawat pamilyang Pilipino sa buong bansa. Walang tulugan. Ha? Tandaan ninyo. Hindi ko tulaban ha. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Hindi ko tulaban. Ako, pag wala sa pwesto, walang kawawala sa akin. Itong salamin, itong simsim, itong bilo, itong damit, itong pantalon, sapatos, pantalon. Pantalon na tawag. Lahat yan, wala sa akin nung araw. Kaya sanay ako nang wala, eh, paano kayo? Sino pang makakaunawa sa inyo? Tama ba? Kaya ito ay laban mo, laban ng apo mo, laban mo, laban ng anak mo. Laban na to ng ordinaryong pamilyang Pilipino sa loob ng anim na taon ng buhay natin. Mananalo ba tayo? Teka nga muna, magsisurvey lang ako. Sabi nila, ako daw ay 4%. 4%? Tansya ko ito, tansya ko ha. Survey lang, survey Ha? Dito, tansya ko mga, siguro mga 1.5 tayo dito. Taas nga kamay ng baboto sa amin. 4% ha? Ayun. Na-survey na ba kayo? Hello? May pumunta bang presidente rito? Meron akong tip. Yung nasusunod nga kayo, may kanila presidente dito. Eh.

Sosibo! Aasahan ka namin kayo! Lamas! Text man! Kamatay man sila! I love you,